Pag-ibatay muna po ang ating ilaw. Uh, ang ganito po mangyayari. Sisindi muna kami ng kandila. Sisindihan po namin ito. Opo. At kami po ang iikot sa inyo at sisindihan po namin yung mga ilaw na ito. Patay muna, patay, patay, patay. Yeah. Uh, patay, patay, patay. Hello. Patayin muna po yung ilaw. Patayin muna po yung kandila. Patayin po muna natin lahat ng kandila. Pwede po kayo, okay. po. pwede po kayo sumabay kung kayo ay maalam ninyo. It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light كسراني لو كان need is a tiny star If we all say a prayer let the world will be free A wonderful dawn of a new day Will see And if everyone may, Just one better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. Just one little candle, what a bright world this would be. Ayan, maraming salamat po. Habang nag habang nagsisindi pa po ang lahat, tinatawagan din po namin si Father Si Father Erwin Mendoza para po makasama natin sa ating pagdarasal. Pagkikiran po, ako po yung stand. Guys, huwag masyado sa gitna, baka biglang matulog. Nakakatakot. Trending eh. Trending tayo. <laughs> Oo, oh, gitna. Again, Father Erwin Mendoza. Yes, I'm here. Dito na po ako sa Habang patuloy tayo ng disiplin ng ating mga kandila, Ginawa na po sa lahat, ay narito bilang alagat ng Diyos at hindi po ako namang maminita. Dalawa, ako po ay mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang bayan kong silangan, ang bayan kong mahal. At ako'y may karapatan na suportahan kung sino sa tingin ko ang nararapat pangalan bilang Pangulo. Isa pa, okay na rin ito bilang kabayang listo na taga Tondo, Manila. Sumasama tayo, isang puso at damdamin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos, Naniniwala tayong kaya niyang alagaan ang kapaanan ng bawat Pilipino. Sa pagtitipo natin ito, humingi tayo ng paggabay sa banal na Espiritu. Ano man ang ating mintiin at ating kain, naway naaayon sa banal na kalooban na may kapal. Papasa atin nawa ang magandang halimbawa ni Jesus na nagmahal at nagalaga sa kabutihan ng bawat isa. Iwaksin natin ang anumang uri ng pagkakanya-kanya. Makatulong naman tayo para patuloy na mabuo ang isang layunin para sa kabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. Unahin nawa natin palagi ang Diyos. Panginoon, alam namin hindi kami karapat-dapat, kulang ang aming kakayanan. Ngunit sa iyong patuloy na tulong at saklolo, kami ay nagkakaroon ng lakas at pag-asa na ang aming mga pagsisikap ay gagantimbalaan mo ng nagumpay. Maging malinis, mapayapa at patas nawa ang darating na halalan. Panginoon, basbasan mo ang Pilipinas, basbasan mo ang alagang isko, ang lahat ng grupong sumusuporta sa aming susunod na Pangulo at sa lahat na nagtataguyod ng pagkakaisa sa aming bansa. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Amen. Sa ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pilipinas, God first! usually it's the Muslim males who lead a prayer. But may I express the Surah Suratul chapter Fatiha, the first part of the Holy Quran. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Thee aid we seek and thine worship. Show us the straight path, the path of those whom you have led not astray. Dear God, we ask for your forgiveness, compassion, and mercy in these times of the pandemic we ask for your deep healing and guidance and strength for all volunteers who will serve in these 2022 elections. Dear God, we are weak. We kneel towards you. We kneel and worship you. everything we do is for you, for you and by you and of you. Dear God, we are mere mortals and we ask that you shine your light on the Republic of the Philippines and its democracy. Amen. Amen. Ayan, maraming maraming salamat po sa, sa lahat ng leader na nandito at maging sa mga kasama po natin sa araw na ito. Ngayong araw po, hinihiling po natin ang malinis na eleksyon at ang patuloy po na at ang patuloy po na suporta para kay Mayor Risco Moreno. Ngayon po, taong 1,972 nang magsimulang sumapaw kadiliman sa buong bansa. Marami sa ating mga kapwa Pilipino na ibig sa gulo, naghirap, nasaktan, at marami pa ang namatay. Ang mahigit na masakit ang gabi ay mas marami ang dati ng mahirap ang lalo pang nalugmok. Nasaan na ang liwanag? dumating ang taong isang libo, siyang naraan at walumput-anin. Nagkakras ang buong bansa upang matanggal ang diktatorya. Nagtagumpay ang revolusyon. Ngunit, sino ba ang tunay na nagwagi? Tayo bang mga mamamayan ng bansa? kapatid, kamag-anak, kaibigan kapitbahay at dalayon ay patuloy pa rin nilalaw ng ibu-ibo ng kahirapan. Kailan nila muling liliwanag? Hanggang sa ngayong lumipas na ang ilang pangdekada ng pagpapalit-palit ng dalawang pangkat ng magkakatunggali. Palala na ng palala ang walang humpay na paghihirap ng ating buhay wala pa rin tayong matanaw nakatiting na tuldok ng liwanag. Matagal na tayong nagtiis sa kadiliman. Ang tanong ko, sila lang ba ang may karapatang maglingkod sa ating mahal na bansa? Wala namang iba. Kaya ngayong ikasyam ng Mayo, taong 20,000 at 22, atin ang hanginin ang karapatan na makapagluklok sa mga taong tunay na maglilingkod sa ating mahal na bansang Pilipinas. At ating saksihan ang muling pagsikat ng panibagong buhay liwayway na siyang maghahatid ng liwanag sa ating buhay. Mabuhay si Isko! Mabuhay! Mabuhay si Doc Willie! Mabuhay! Mabuhay ang apat na senador! Mabuhay! Mabuhay din ang party list na silbi! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sobrang saya naman. Umuwi ko pa sa drone, Ay, hindi ko nakita yung... Ay, Nasa taas. Ginaw mo. Ayan. I love you so much. Ayan, habang nag-a-struggle, ang naramdaman mo after nung nag-light ang Ano, uh, ah, kinilabutan ako. Grabe. Hanggang ngayon na. Ano? Sobrang sulit. Oo. Oh. pa. Ayan, maraming maraming salamat po.